Всім привіт, ми продовжуємо грати в Сома. І мені аж самому цікаво, що там далі. Тихо чую голоса. Буду бачити, що там далі. Ніфіга собі. Ніфіга собі, це що таке? А як це має смердіти? Ого-го-го! Так. Я не знаю, чи це... О! А куда... Блять. А куда йти? Я б тут шаттл. J6. <laughs> Ні, це не J6, це якийсь інший J. Той, що і молчаливий Боб. Зачинено. да то туда. значит резко і без всяких приколев Я думаю, что треба різко. Так, на всякий случай. На всякий случай. что это таке, ёб твою мать? Да ну нахуй, блядь. Сука, блядь, шо це таке було? І що далі? Це типа я все здох чи що це? Та ні, вроді якби не здох. Скільки ж цих уродів тут? Фу. Та ну нафиг Це типа була клінічна смерть. Раз собі. Давай, вилазь. Вилазь. Бляха-муха, це якась шизофренія. Оце без фокуса зображення. Так. Ліфт, все, срака. Шаттл є. Тут закрито. Значить, напевно, там відкрилась та дверка остання, да. Я в шоці. Ці напівживі придурки. Так. Двері я закриваю. Вдруг то гівно знову підлізе. фонарик. Так. Куда? Куда? Резко уперед. Давай резко, сука, мені біжи, бо я зараз тут здур... Закривай двері, блін. Треба тікати, він відкриває за мною двері. Сука, урод. Закривай, закривай. Структурний гель все, нафіг я це зробив. Зараз він відкриє двері і мені жопа. Все, він заді мене. Давай. Резко, тікай, козьол. Тікай, козьол. Відкривай ці двері. Давай резко, бо він же тут. Це піздець, блять, оце він дикий. Куда? Сюда. Поліз. Поліз бігом. Фу, напевно, якби не той структурний гель, то все, я би вже не відновився. Написало би, що я помер. Тут ще один такий самий, напевно. Придурений на голову. Вставай, ти приляг. Ого, його ще тормози після удару. Так, куди? Я не дуже доганяю куди. Униз. А тут двері не закриваються, сука. Сука, куди я приперся? Сюди і різко за собою закрити. Далі, далі. Треба різко йти далі. Ще один структурний гель. Да, я беру. Я без нього нікуди. Фу. Не знаю, чи далеко я втік, чи не дуже. Ну поки що мені повезло. Це тут можна сховатися, так поняв. І присісти. Мені вже трохи надоїло грати у хованки. Так, головне не рухатись, я бачу, що він десь тут. Та ну, це, це щось дуже страшне. Це щось дуже-дуже недобре. І зараз я ворухи, він знову підлізе, придурок. Ні-ні, коли повністю я його не буду чути, тоді я піду. Все, можна йти. Так, вроді би я йду правильно. Закриваю за собою, бо він зараз припреться знову. Тут треба перевірити, що тут. Тут це все недобре. Це вентиляція. Я думаю, що це сюди, але я перевірю ще один разок тут. Це все не робоче. Да, то туди. Все різко, без приколів, бо в мене вже серце стає. Ще не ставало, що я тут зараз умер. А він якраз уже ззаді був. Це гамно що теж сюди почне лізти? Ні, я не думаю, що він аж сюди залізе. Я чую якісь журжання. Дуже хірово, якщо мені прийдеться цим же боком вертатись назад. О, я чую щось цивілізацію якусь. А де це радіо? У нього в руках чи що? Пішло воно все в сраку. Ох, йолки. Тут ще якісь гавно. Так, там якісь активувались двері. Я не розумію, це один і той самий чи це різні? Він вертається? що я відкрив. А він тут же, він ходить теж відкриває, закриває двері. Так, мені треба, я так поняв, туди. Це він? Да. Куди тікати від цього ідіота? Сюди. Я це не переживу. Я це не витримаю. Ну давай тікай вже, скільки я маю тут блудити. Так, на світло він теж не реагує. Я бачу, щось рухається. Це гамно вертається назад. Я не рухаюсь просто і все. А, це точно такий самий, як був там під землею. Може я успію проскочити із за двері. А тут нема що робити. А є. що світло включиться, да. Тепер мені буде типа важче. Все це вже накачано. Мені світло все одно треба. А той козел кудись пропав. І тепер в ті двері з червоною хуйньою. Направо, направо. Вот вони. Дверь повышенной защиты открыта. Тепер закриваємо дверь повышенной защиты. Все, нарешті. І що? Куди тепер? Просто вниз? Пробую просто вниз. Бульк. Ох, блін, аж страшно стало. Ого, ого, ничего не видно вообще. Я бачив, що там драбинка, але я вірю, може тут є щось цікавіше. Ні, це заблоковані двері, то на драбину. Тут під водою можна пригати, тут простіше. Фу. не можу вниз дивитись. Ну поліз. Ой, я думаю, що я пережив це. Це якась дуже серйозна анція. Треба йти далі. Тут акуратно. Зараз знов довбанусь униз. Є ще одні сходи, але я на них не залізу. Мені на оці сходи, мабуть. Да. Ні, з цього боку це не вийде. Тут по накатаній системі треба йти. І тепер вниз. А я не можу вниз голову опустити, от в чому проблема. Ну я думаю, що я йду правильно. Ого, куди ти? І що? Що це? Він сам ходить. Це що за глюки? Що це він сам ходить? Якісь глюки, сам почав чувак ходити. Тепер я заново маю це все пройти. Це це заблоковано зліва. Блін, ще раз все те саме. Ну нічого. Цікаво, що це за конструкція. Це ця пускова установка? Чи що це є? Так, головне пасти, бо я вже раз упав. Давай. Ще, ще чуть-чуть. Спускайся. Просто хотів зробити звук текше і вийшло, що я якусь кнопку нажав і вона почала сама у мене ходити. Так, так, так, акуратно. Добре, а далі що? Що далі? Ну я тут і що? Це все не то. А може і то. А похер. Не, я знову впав туди, де і був. А от ще якісь є сходи. Ой, драбина. О, ти ще не був. А як? Я туди не попаду. Тут же ж нема такої ж драбини, як там. Ні. Мені треба під водою знайти шлях і вилізти в потрібне місце, я поняв. Але з цим освітленням лише щось шукати. Ну, Куди ти застряв? Що з тобою є? О. Блін, як херово видно, просто срака. Вообще нічого не розумію, де я? Чо так темно все? Є якісь збоку ще сходи, драбина, чи це воно і є? Це вроді би воно і є. А ні, це щось інакше. Чи це просто з різних боків можна залізти на одну і ту саму конструкцію, да. Добре, а там що? Ой, щось мені це все дуже не подобається. якісь рештовки строїтельні. Я вже тут був, що я лажу в одному і тому самому місці. Так, я вертаюсь, не був, вот. Тут ще щось є. Тут я ще не був. Був я вже тут. Ну значить тут я щось неправильно зробив. Це якось туди, в той тунель, мабуть. Ну куди ти? Та то все було правильно. Просто там треба було підпригнути. Так, оце сюди. Да. Так, я ще останній раз пробую, якщо ні, нічого не виходить, то я буду закруглятися. довго лізе, що вже аж надоїв. Так, тут уже є. Це пройшов, це ще чуть. Ну добре, я ще все-таки один раз попробую. Ще й впав в таке місце, що ще хер звідси тепер виберуся. Надеюсь, это та драбина, да. Треба йти просто повільніше. О. Що це я без фонарика лазив? Так, треба йти просто повільно. Тут я йду прямо. Це мені нагадує якісь ці перші ігри, де можна було по таких штуках пройти там, де Обичним способом ти грав. А може тут вниз спуститись? Чи туди пригнути? Може туди? А там... Коротше, на цьому будемо закруглятися. Все, всім пока.